todos. Como eh, a minha honra, de, em nome da Associação Comboios 21, apresentar este, esta nova linha, este projeto da, aqui da comunidade intermunicipal. Nós chegámos a este projeto através de um convite direto do Presidente da, da Câmara de Passos Ferreira, o Dr. Humberto Brito, que nos fez chegar esse convite através de uma pessoa que já foi aqui várias vezes citada, que foi o José Carlos Barbosa, foi nos pedir para estudar a ideia, nós somos uma associação que defende o caminho de ferro como vetor fundamental da hierarquização do sistema de transportes em Portugal. Eh, nós aceitamos o convite com, com gosto. Temos algumas pessoas na nossa associação que, que têm formação nesta área, experiência, a parte técnica do, do, do, dos estudos que nós já apresentámos foi feita por um geógrafo que trabalha connosco, que é o Leandro. Eu fui o gestor do projeto, fiz a ligação entre a Associação e a, e a Câmara Municipal de Passos Ferreira e, e agora a Comunidade Intermunicipal. Eh, na verdade, foi-nos primeiro eh, pedido um, pequeno estudo, um estudo genérico, preliminar, por uma primeira ligação entre a linha do Douro e a cidade de Passos Ferreira foi um estudo que nós fizemos inicialmente. Esse estudo eh, foi pedido que nós tivéssemos em atenção os custos, que não fosse uma coisa muito cara, tivéssemos uh, eh, eh, de moda, que também na altura, já foi há mais de um ano, a crise ainda estava no seu auge, portanto, coisas muito caras eram contraproducentes. Uh, entretanto, a ideia fez o seu caminho uh, e tornou-se um sucesso, está à vista, senão não estaríamos aqui. Eh, e foi-nos pedido que esse estudo fosse agora prolongado de Passos Ferreira a Felgueiras. Já com outras exigências de nível técnico, já se pediu as velocidades de projeto superiores, de modo a tornar os tempos de viagem mais curtos, portanto, na ordem do, do que é hoje utilizado no transporte urbano, por ferrovia, na ordem de 140 a 160. também fizemos esse trabalho, está a ser ultimado, vai ser entregue dentro de dias, eh, e eh, esse trabalho, também o projeto que vai ser entregue, tem um pequeno apêndice que é uma proposta de conciliação entre o, o projeto inicial, que trouxe até, até Passos Ferreira, com o resto do, do, do, do projeto até, até Felgueiras. Bom, podemos começar. que depois de Viseu, que deixou de ter caminho de ferro já há muitos anos, Felgueiras e Passos de Ferreira são os municípios de Portugal continental com a maior população sem serviço ferroviário comercial. Passos de Ferreira, por si só, é o município mais densamente povoado sem ferrovia. Tâmega e Sousa é uma região densamente povoada do litoral norte de Portugal, com, uma, com um grande dinamismo económico e social, regional a que se associa a dependência hierárquica funcional da área metropolitana do Porto. Situando-se num interstício ferroviário entre a linha de Guimarães e a linha do Douro, a ausência de um eixo ferroviário no seu âmago não permite a hierarquização eficaz de mobilidade local. Isto inibe hábitos sustentáveis de mobilidade de média e longa distância, seja pelo atrito ou pela própria impossibilidade prática dos mesmos em face a obstáculos físicos e ou financeiros. Gerou-se assim um contexto onde, numa região com mais de 400 mil habitantes, com alguns dos municípios mais densamente povoados de Portugal, 3 quintos da mobilidade pendular ocorre em transporte individual e apenas 1 um quinto ocorre em transporte coletivo. É uma região de grande dinamismo empresarial, mais de 30 mil empresas, com uma faturação anual de mais de 6,5 mil milhões de euros brasileiras, existindo em alguns municípios mais população empregada do que a população empregada residente internamente. Isto é um dado curioso, existem aqui municípios que importam mão de obra. No entanto, pese a inegável vitalidade económica, os municípios do Tamque e Souza não desfrutam de um poder de compra particularmente elevado. A ausência de uma ligação ferroviária à área metropolitana do Porto destaca-se como um elemento diferenciador negativo uh, um sistema de transportes mais eficaz, tornando as locações mais baratas, além de potenciar a economia, uh, tornando, produzindo a região mais dinheiro, também uh, as pessoas gastando mesmo menos dinheiro no transporte acabam por ficar mais dinheiro. É uma forma de enriquecimento das pessoas e das famílias. É ainda extremamente relevante que residam cerca de 150 mil pessoas num raio de cerca de 5 km do centro de Passos Ferreira, Lousada e Felgueiras. Próximo. Considerando os factos, concluímos que, dada a densidade populacional e empresarial da região, a inserção da região do Val de Sousa na rede ferroviária nacional terá um elevado potencial de retorno económico, social e ambiental para toda a região do Tâmega e Sousa e não só, também para toda a região norte. Para se potenciar a viabilidade deste eixo, foram assumidos alguns pressupostos. Potenciar uma intermodalidade inteligente, criando-se um reduzido número de estações, mas com uma localização central acessível a modos suaves. O caminho de ferro hoje não é o caminho de ferro do século XIX, tinha que servir todas as, as, as pequenas localidades e, as, e freguesias. Isso também não invalida que isso hoje também possa ser feito. Tem, tem, que, tem que haver é, comboios que tenham eh, leis de paragem de uns mais rápidos, para servir os grandes centros e ligá-lo ao, ao, grande centro daqui da região, que é a área metropolitana do Porto. Depois poderiam haver outras famílias com bois, com uma lei de paragens mais abrangente, que façam um serviço mais local. Garantir velocidades típicas de eixos suburbanos 160 km por hora, aproveitando ao máximo as características do terreno. Estações predominantemente utilitárias com baixo custo de manutenção. O exemplo que nós costumamos dar aqui é a diferença, por exemplo, entre o que foi feito na linha de Guimarães ou no ramal de Braga, ou então em Lisboa, na linha das Antujas. Ah, as estações do ramal de Braga e da linha de Guimarães são estações eficientes, ah, simples, sem elevadores, com passagens inferiores. Isso faz logo toda a diferença. Primeiro porque construí uma estação, por exemplo, como a Cachanheira de Ribatejo, ali perto de Vila Franca de Chile, que é uma espécie de elefante branco no meio da Mesíria, ficou extremamente cara e ficou cara no momento em que foi construída, fica cara todos os dias porque tem quatro elevadores, mais quatro escadas rolantes, é preciso pagar a manutenção eh, de todos esses sistemas e precisa, por exemplo, de vigilância durante 24 horas. Tudo isso fica bastante caro. Eh, o ideal é gastar o dinheiro na via, servindo as pessoas, tornando as, as estações simples, mas utilitárias. Com base nestes pressupostos, foi proposto um traçado com alternativas, ligando Valonga a Felgueiras, com cerca de 36 km de extensão, seis estações e orçado na sua totalidade em cerca de 300 milhões de euros. Quando nós temos este, este valor, obviamente isto é um valor genérico e é baseado no valor que é tomado a nível europeu para linhas ferroviárias em via dupla, neste, neste caso até à partida é uma via única, que anda, ronda os 5 milhões de euros. Nós não, não inventámos este, este valor, eh, fomos, tentámos fundamentá-lo, eh, usámos alguns dados da própria DFR e de, eh, de alguns estudos que eles fizeram, e também tivemos a assessoria do professor Manuel Tão, da Universidade de Obviamente estão é um valor genérico, depois também dependerá muito do tipo de engenharia que for feita. É este é um projeto de geografia, de ordenamento do território, não é um projeto de nosso trabalho, não é um projeto de engenharia. Nós dizemos, uh, sugerimos que a passagem da, da linha por aqui, ela terá que vencer alguns obstáculos naturais, esses obstáculos, eh, o modo como a via vai vencer os obstáculos naturais, é uma questão de engenharia. Nós damos algumas sugestões, mas, obviamente, isso é um trabalho técnico depois caberá aos engenheiros decidir se é um viaduto, se é um aterro, se é um túnel, se é, se é uma trincheira. Isso é uma área em que nós damos sugestões, mas abstemos de, de, de, de dizer que terá, de, determinar que será. Assim. Ora, já estamos no, no próximo Todas as opções apresentadas permitem respeitar as especificações técnicas de interoperabilidade ferroviária da União Europeia, muito embora através de um traçado exigente ao nível do perfil vertical podem ver ali na, na imagem, o perfil vertical de, da via é, não é um perfil plano, isto não é propriamente o Alentejo, tem algumas dificuldades a, a, vencer. A parte mais complicada será a parte inicial, porque o comboio terá que ganhar altura e a distância que existe para ganhar altura não é assim, muito extensa, portanto, terá alguma, há um, projeto que na parte inicial tem alguma complexidade Pese o objetivo das estações estarem o mais próximo possível dos aglomerados urbanos que servem, procurou-se evitar que o traçado afetasse as construções existentes. Em face à inevitável travessia das áreas do património cultural, nomeadamente arqueológico, Reserva Ecológica Nacional e Reserva Ecológica, a Reserva Agrícola Nacional, tal é feito procurando minimizar o impacto sobre as mesmas. Eh, obviamente que eh, nós concluímos que a linha é completamente possível, à luz da, da, da tecnologia hoje existente nem, existente, nem sequer nos parece complicada. Uh, pronto, este é o, o traçado, uma, uma, a proposta de traçado preferencial com as, com as, estações, com as estações centrais, que são Rebordosa, Lordelo, Passos Ferreira, Friamundo, Lousada e Felgueiras. Vamos passar ao próximo. Este é o mesmo traçado, mas agora sobre o mapa. Vamos passar ao próximo. Com apenas seis estações, 200 mil pessoas ficam a 5 km ou menos de uma das estações de caminho de ferro da linha de Valdesosa. A mobilidade no interior da região e com a área metropolitana do Porto fica substancialmente melhorada em termos de tempo e de custos a região torna-se efetivamente numa extensão da área metropolitana do Porto, onde o transporte público terá todas as condições para se tornar a opção de eleição para a mobilidade, em especial num contexto de integração modal. Temos aqui esta tabela, esta tabela é importante. temos aqui uma comparação entre os tempos gastos entre vários modos, por exemplo, o carro, o autocarro e o comboio. Eh, atualmente, via autoestrada entre Felgueiras Porto, gastam-se de carro 45 minutos. Entre Lousada e, e, e o Porto, 35. Entre Passos Ferreira e, eh, e, o Porto, 30 minutos. De autocarro, os valores aumentam, obviamente. De Felgueiras, de autocarro ao Porto, é uma hora e vinte. Por exemplo, de Passos Ferreira ao Porto, 45 minutos. De comboio, no, como eu falei anteriormente, se quiser, o comboio com uma lei de paragens mais abrangentes, que tenham mais paragens, de Felgueiras a, ah, ao Porto, 55 minutos, apesar de ah, já é um valor que compete com, com, com o automóvel e de, de, uma, uma, lei de, de, paragens mais reduzida, mais estrita, são 45 minutos, portanto é um, é um tempo exatamente igual a um automóvel de autostrada. De Passos Ferreira é exatamente a mesma coisa, 30 minutos de Passos Ferreira ao centro do Porto. Próximo. Ora, em jeito de conclusão, a linha do Val de Souza será um vetor fundamental para a hierarquização e otimização do sistema de transporte regional. A linha de Val de Souza será um vetor potenciador da competitividade nacional e internacional da região. Será uma linha para o futuro. Agora o próximo. Pronto. E muito obrigado pela atenção. definição desta região e tanto pode contribuir para o, para o seu desenvolvimento e do próprio país. E, portanto, ultrapassámos o limite é, do nosso painel. Eu, desde o início, que quando assumi esta responsabilidade, sabia que o caderno de encargos era quase impossível de cumprir, com seis oradores numa sessão. Eh, ainda por cima, sendo do lado da ferrovia, a pontualidade é uma questão e, portanto, não vamos ter tempo para prolongar este painel. Queria só dizer que foi com imenso gosto que pude participar neste, neste painel e gostaria que se juntassem a mim num, num aplauso a todos os oradores e cerraríamos então este painel, dando origem aos colegas, tanto para iniciar o nosso painel.